Wiem, wiem, jest już marzec dla was, dla mnie jest jeszcze luty, ale to nie zmienia faktu, że może chcecie zobaczyć jak pod sam koniec lutego wyglądała budowa tramwaju na Kasprzaka w formie przelotu. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka.